Takže zdravíte a Eduča, chcem sa pri ďalšom páte patežriť Politics Basics in Education Learning a tentokrát tu máme zaujímavý bod s názvom About basics but quarters alebo About basics ale peniažky. Čiže toto je veľmi zaujímavý, veľmi zaujímavý mod, na ktorý som narazil niekoľko dní naspäť. Uh, ide vlastne o to, že že um, tento mod nie je akože textúrovo iný, ale mechanikou iný. Čiže som zvedavý, že ako to bude vyzerať a som naozaj zvedavý, že či sa mi to podarí akože nie že vyhrať, ale že moje štandardy. No, takže predtým, než sa vrhneme na tento mod, by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo môjim snom je dať tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a ak to urobíš, tak budeš dostávať notifikácie na všetky moje videá, na všetky moje streamy a všetko ohľadom môjho YouTube kanála. Takže našiel som takýto príbeh k, k tomuto módu, takže si ho ideme prečítať. O nie, tvoj priateľ má iný pro... ďalší problém. Um, um, um. Aha. Stratil všetkých sedem um, peňažkov. Um, on ich chcel použiť na nejaké cvičenia jedenia, ale um, nejako ich zabudol, že sú v škole. Je tvoja práca, aby si ich um, jemu priniesol, ale nebude to také ľahké. Um, Baldy um, ti to stiaží, ak sa ti to bude páčiť alebo nie. Um, ak si pripravený, je, to je tvoja finálna, finálna oný nápis Good luck. Čiže, ako som už hovoril, um, tento mod není textúrovo založený, ale mechani mechanične založený. Čiže, <clears throat> ideme na toto. Oh, hi! Welcome to my school schoolhouse! kola vyzerá úplne normálne, ale všimnite si na rohu obrazovky, vy to asi nevidíte, ale je tu napísané, že uh, 0, 0 zo 7 peniažkov. A my ideme zbírať tie peniažky nášho priateľa. Áno. Now it's time for everybody's favorite subject. Oh, I can't uh, believe it. You're incredible. You're doing fantastic. Good one. Wow. This is Gonflado. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click on it the left mouse button. Problem one. Five. Uh-huh. You got it. Problem two. Nine. That's nice. Great job. Doors are uh, doors or niečo. A tu prichádza zvrat tohto módu, ktorý som vám zatiaľ ešte nepovedal. Baudy pomenil všetky itemy na peniažky. Čiže len že musíte zbierať peniaž, peniažky pre vašeho kamaráta, ale ale všetky itemy <laughs> sú peňažok. Všetky itemy sú peňažky. Toto bude zaujímavé, lebo, lebo musíte poznať túto hru veľmi dobre, aby ste vedeli, že že aký mod, čo, či aký item čo je a čiže teraz sme zobrali nožnice, aj keď sa to tvári, že to je peňažťoch. Chápete ma? Oh, hej, Boldman. Čau. Čiže toto je peňažťok a toto sú nožnice, aj keď to vyzerá, že je to peniažtek. Tak, je to... <laughs> tak sú to nožnice, tie rúžové. Na playtime. Let's That makes me sad! A teraz si zoberiem... Quater. Čiže teraz mám písodu. V Okay. Aj tá tyčinka je. O ne. Teraz mám dve bisody v, v inventári. Čiže musím to zapamätať. Toto je v podstate taký milený mód. Viete, že oni. Že vás to zmetie, že máte dva peňažky ale v skutočnosti je to bisona. Principál. Aha, už som vystrelil peňažtek. Na Baldyho aj na principála, čiže tu môžem behať, ako veľmi chcem. Na, na začiatku som nepovedal, že tento mod urobil Looks like it's wow, wow zaboj moder, čo je jeden z tých známejších Baudi moderov, čo sa týka Baudi, eh, Baudi fanbase moderov. Will you marry me? je súčasťou aj Michaela. Michael Dark Gaming, takže first surprise. Um. Oh. Oh. I hug people for all eternity. co sa vlastne stalo? Je to, že... Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. <coughs> That's me. Čo sa stalo je, že... um, First Prize ma potlačil, ale ja som použil bisonu. V tom prešiel principál na Goda Sweepovi. a vtedy akurát som vychádzal z tej fakulty, ale našťastie ma nevidel, takže pohodka. A potom ma First Price potlačil k Baudíkovi. A páči sa mi, <laughs> že, že Baudík hovorí, že um, nezabudnite si peňažky. <laughs> že nezabudnite si peňažky. A tento mod je, znova hovorím, že tento mod je od developera menom Valzaboj Moder. Čiže ja som to zabudol povedať v, v intre. Takže oh, tento mod je celkom aj ťažký. Viete, lebo... Now it's time for everybody's človek, favorite subject, math. Good one. Problem two. You're fantastic. Good one. hrania tohto modu, lebo všetky itemy sú peňažky painted gray. Come here and get your prize. A shiny quarter. Ja, um, ja poznám túto hru až tak veľmi dobre, že... Problem one. Zero. Akože... We're doing fantastic. We're doing fantastic. Že, že mne to vôbec nerobí problém hrať tento mod. Aj keby boli itemy neviditeľné tak ja proste viem, že kde približne, že kde každý item je a v pohode by som zvládol hrať taký mod. Že napríklad About is basics, but items are invisible. Alebo niečo také. Vidím tam peniažťok ďalší. Zoberme ďalší peniažťok pre nášho kamaráta a zobereme nožnice. Toto je 8 a toto je naše obľúbené číslo 35. Hm. <coughs> OK, nožnice. Čiže majme na pamäti, že v strede mojho inventára mám nožnice a nie peniažťok. OK. Zobereme peňažtek, ďalší. Čiže toto, 1 a 3 sú peňažky a dva sú dva. Like I have lost you. I don't like that. jednotka, bum, trojka, bum. Že teraz mám dve bisody a nožnice. Pre tých, čo nevedia rozhodnúť. da kommt so big old boots. Oh, that makes me sad. You make me sad. Come on, bald man. Yo, yo. No. Bringt sie Hm. Wait. Ja toto potrebujem. Looks like it's sweeping time. Uh, OK. Nejako som to spravil, ale... Gotta sweep, sweep, sweep! Nemyslím si, že to bolo dobré, lebo <laughs> má veľmi veľkú sensitivitu práve kvôli klávesnici. Čiže... <laughs> tak, tak. No, máme jednu výsadu, čo sa tvári ako peňažťok. A ideme ďalej sa svojím životom. Presne. Uh, um, kde Baldy? Nehovor mi, že ide opačne, ako ja idem. aj? Maudy, kde si? A, CJ. Ja idem teraz od neho. Dobre. Mistman by mohol pridať taký, takéto ačítko, že že vám ukáže, že kde je Baldy. Lebo v jednom mode, ktoré, ktorý som hral, keď ste stlačili, že B na klávesnici, tak vám ukázalo, že kde je Baldy a potom som vedel, že kde je. Ale mohol by pridať takú, také tlačítko, že Let's play! No! Wow! Let's play! Let's play again! také záčitko, že balodikám alebo niečo také. To by bolo super. Že by to proste trekovalo balodika. Že z jeho pohľadu. Že keby ste stačili to tlačítko, tak by ste videli, že čo vidí baldy to by bolo super. Petty, spravíme, viete čo, spalíme petíciu v aby to spravilo. <laughs> Ale asi nie, lebo to sa asi k nemu nedostane, ale dobrý nápad. <laughs> Aj keby spravil mapu, že kde by sa pohybovali všetky postavy, tak to by mi tiež nevadilo. E, čiže máme beer sodu a a no máme dve bisody, nie? Áno. Máme dve bisody tu a, je a ten bar tú tyčinku na energiu. Skade ide Baldman? Ah, también, también, también, también, también, también. También, también, también, también. Boldman. Drž ďalej odo mňa, Boldman. Drž ďalej odo mňa, Baldíček. Okay. Čiže keď si dám toto, tak mám staminu. Áno. Principál, chod preč. Prosím. Chcem odpaliť baudíka. Ďakujem, že si taký dobrý. Počkaj, ja to musím nasmerovať. He. He. Dobre. Máme to. Takže premisa tohto modu je, že váš kamarát si zabudol tie jeho peniažky a mal ho ich použiť na jeho o, ale Looks like it's sweeping time. Gotta sweep, sweep, sweep. Pole, tam si spekulowałem aby teda mňa, aby um, ste mu ich išli zobrať, ale Baldík vám to sťaží tým, že premenil všetky itemy na peniažky, aby ste, aby ste to mali ťažšie, alebo predsa len je to Baldur's Basic in Educational Learning a túto hru netreba stiažovať si myslím. Dvere sú dvere alebo volačo. Z, povedal náš Mr. Baldman, ktorý je v nedohľadne, čo je zlé totálne. Baldman, kde seš ty kluku? A už ho počujem. Hm. A čo kde môže byť? Že nepôjde stať, ale... stará o to. Jen, áno, pôjde z opačnej strany. Áno, je tam. Jak som to vedel? Jak som to vedel? Čiže mám big ol boots a... Gotta sweep, sweep, sweep! Ale tu sa zase kolo goda sweep. Tak pozrieme. Gotta sweep, sweep, sweep! Okay, fajn si... Sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, sweep! Baldiš zase kolena Goda Sweepový. Nice. A zase mi peňažťok prebehol pred sichtom. Že tu máš peňažtek. Čakaj. Skúsim. Run. Dobre. A vypadni. Jo. Čiže máme Yellow Dog Rock e, a máme Bisodu. Skúsim voláčo vypáliť Bisodu na na Goda Sweepa. Sweep, sweep, Eh. Tak. Čiže či to pomôže. Nie som si veľmi istý, že či to pomôže, ale... Vyskúšame. O. Áno, asi to pomohlo, sa odsekol Goda Sweep. On sa väčšinou bugne a, a preto sa aj zasekne. Čiže tento peňažťok máme tento peňažťok nemáme, ale aj ho nezobereme, lebo... Čo to mám za item? Jaj, dorolok. Ježiš, ja už som aj zabudol, že čo som zobral. Ja som to chcem použiť a nešlo to. A on... <laughs> Som zabudol, že to je yellow dorolok. Zámok na dvere tieto. Roadman je za nami. To není dobré. Lebo nás môže Baldman chytiť a to my nechceme, že jo. Že jo. Už je dosť rýchly, takže, takže keď sa pomýlim, tak mu už neutečiem. To je to, že keď už Baldrick nabere celkom novú rýchlosť, tak tak sa mu už nevyhnem proste. Ja spanikárim ako to najväčšie decko a one. Potom ma Baldrick chytí. A potom si to rozahám. I am coming, Lord, yeah. here I come. Ready, go! Wow, that's great! I have lost Ešte, you. že playtime. I like that. Vás nutí skákať iba raz, lebo to by bolo hnusné, keby, to by bolo hrozné, keby... Môžem bežať? Áno, ah môžeš. Uh, uh. Som vedel principála na konci chodby. Gotta sweep, sweep, sweep! Uh, stále máme yellow door lock. Inventári. Let's play! Wow! Let's play! Som sa zľakol. Let's play again! Dun, dun, dun. Kolik je za chvostom nám, čo je dobré, lebo aj v tom, aj v tom vlogu U starovcov, čo som točil s mojou sesternicou, som hovoril, že že túto hru už poznám tak na spameť, si myslím, že že už viem, že kde všetko je a čo treba robiť a proste toto. Už som to aj v nejakom videu hovoril a nebudem to tu, to tu opakovať, lebo aj ja si to nejako nepamätám. Čiže don't, don't judge me. Oh, už som išiel bežať, už som išiel bežať. Oh, no. Ale nie ale stihol som sa pozrieť, že že že či je tam principál a bolo tam principál, čiže som nemohol behať. Stratili sme baldíka, nie? Či? sa za nami? Ne. asi, hej. Stratili sme balíka. Výborne. Nie, nestratili. Takže budeme musieť dať čo... Looks like it's sweeping time! sweep, sweep, sweep! Ježiš. To čo bolo? Počuli ste to? Gotta sweep, sweep, sweep! Čo to bolo? Nie! Dobre, sweep, sweep, sweep! Okej. Goda sweep. Tam máme Come Prestaň, prestaň. Western, sweep, sweep, sweep! Ale teraz nie že kde gdzie Baltic, bo... Goda sweep musiał nas odnieść niekam precz. Huh. Dobre. Už počujem baudika. Asi ide... Skade ide. Uh-oh. Uh-oh. Máme problém neviem, že kde Mauri. A tam je. Áno, tam je, tam je, tam je, tam je, tam je, tam je, tam je, tam je. Run for your life! OK. Zase máme Baudika na chloste. O! Baldy, čo robíš? Nie, first prize. Nie! <laughs> On ma potlačík Baldíkovi rovno. Ne! OK. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Takže toto bolo Baldi's Basics but Quarters. alebo About This Basics, ale peňažky od developera menom Wowzaboy Modder, takže tento mod je celkom zaujímavý tým, že nemení tu ten vzhľadový aspekt toho modu, ale mechaničný aspekt toho modu. Um, ehm, Sice mechanika je tá istá, ale naruší to takú um, spokojnosť, že viete, že čo kde je a aký item máte a toto. Takže tomuto módu by som dal takých 4,5 hviezdičky z 5 a ak si tento mod budete, budete chcieť zahrať vy, link na tento mod budete mať v popisku videa ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.